Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abang Studeto yang berada di kota Jakarta. Oke, kita main main ini ya. Kita mainin burung jalak kebo. Ini awal mula video-video saya banyak hewan-hewan peliharaan eh, burung jalak kebo lumayan buat iseng-iseng sambil ngopi sambil beristirahat saya pulang bekerja menghilangkan lelah kita mendengar kicau-kicauannya burungnya kebetulan sekarang tinggal burung jalak kebo tinggal dua sama jalaknya satu lobet sama tutupnya pada lepas semoga terhibur salam sehat selalu tetap semangat semangat berkarya menghibur diri pribadi dan orang lain tetap semangat makanannya uh, eh, burung jalak kebo ini makanan ya pur pur ayam juga dia suka ada pur khusus buat jalak juga ada satu kilo sepuluh ribu sekitar sebelas ribu untuk buah-buahan dia suka yang lupa juga kasih air minumnya dan tempat buat mandi ya karena burung jalak kebo ini suka dengan air mandi cepat cepat cepat Iya, mandi. Mandi besar burung jalak kebonya. Hmm. Bagus ya tuh. Bulunya kalau dia sering mandi bagus. Seperti orangnya, ganteng. dalam tubuhnya mata mata kuning ya mata putih lepas ya bit bit galak kebo patok uh sakit sambil ngopi sambil makan kopi sambil minum gorengan goreng pisang enak tetap semangat sahabat-sahabatku semangat berkarya semangat berkarya ya burung jalak kebo

Oh.